Mama mwenye umri wa miaka 30 ana furaha ya tasa kumpata mwana na kibogoyo kuota meno baada ya Mwenyezi Mungu kumjalia watoto wanne na wenye afya nzuri zaidi katika hospitali ya St. Mumia, St. Mary's kule Mumias. Taarifa hii basi imeandaliwa na Mesha Kabonita Ubonyo na hii hapa ni ya kufurahisha kweli. Akizungumza na kituo hiki, mama huyo kwa jina Mildred Orange kutoka kijiji cha Mwikali, kata ndogo ya Mutoma, eneo bunge la Butere, anasimulia kuwa kutokana na vipimo wakati wa kliniki vilikuwa vimeonyesha ana watoto watatu, japo amegutushwa kujifungua watoto wanne, akiwapongeza madaktari wa hospitali hiyo ya St Mary's kumhudumia vyema. Nimekuja hapa jana usiku kwa hali ya kujifungua kwanza daktari walinipima, wakaona watoto hawajalala vizuri kwa tumbo, wakaniambia eh, nipitie operation. Watoto Mungu amenibariki na watoto wanne, wote ni wasichana. Nikurudishe tu Mungu shukurani na furaha. Niko na watoto wawili kuongezea kwa hao wanne. Nilikuwa naenda clinic, nikaenda nikafanya ultrasound Butere District Hospital na Actual ikatoa, niko na watoto watatu. So hiyo watoto wanne sikuwa najua, but kuja hapa ndio nikaambiwa baada baada ya operation bwananga akakuja juu nilikuwa naye akaniambia uko na watoto wanne Aidha, anasema kuwa katika familia yao hakuna yeyote ambaye alijifungua mapacha, akiongeza kuwa hana uwezo kuwalea watoto hao kwani hana kazi. Na Bwanaka anajihusisha na vibarua vya nyumbani na kufikia sasa wamefikisha watoto wanane katika familia yao, na sasa anawaomba viongozi na wahisani kuingilia kati kumsaidia kuwalea. Nikulimia tu watu vibarua kama ni upande wangu, na napata cha siku. Kama ni mzee pia ni hivyo ama kama amepata pikipiki ya mkondo anapeleka. Katika familia yetu hakuna twins ama hao watoto wanne hawako. juu kwetu mimi ndio first born, halafu wengine wanafuata huko nyuma, watoto saba. Madaktari wa St Mary's Mission, mimi ni kuwarudishia tu shukurani, haki wamejaribu juu kuongea kwao na mgonjwa iko sawa, wanakuongelesha ni kama yani wanachukua ile mzigo ni kama ni yao kwa hivyo wanakushughulikia wamenishughulikia vizuri ni kuwarudisha tu shukrani haa watoto venye wako hivi ni wengi juu kando na hawa mi nilipata bwanangu na watoto watatu mi nikamzalia mtoto mmoja mwingine nilikuwa nimezaa kwetu kwa hivyo akukwao so in total tuko na watoto wanane na kama serikali haitanisaidia haki Nipende tu nisaidie, kama kuna mwisali anisaidie. Daktari mkuu katika hospitali hiyo amesema kuwa mama huyo alijifungua vyema bila tatizo na wanawe pia wako katika hali salama na wanaendelea kuwashughulikia. Baada ya ku, ku, kuangaliwa na madaktari wetu waliweza kudhibitisha ya kwamba e, watoto hawakukuwa kwa hali nzuri ambapo walimfanyia cesarean section eh, wakaweza ku, ku, akaweza kujifungua watoto wanne ambayo ilikuwa eh, sio matarajio kwa sababu ultrasound ilikuwa imesema ako na watoto watatu. Sasa watoto walizaliwa wakiwa na hali ya afya nzuri, walikuwa na, na, na, na, na kilo ambayo ina range Eh, katika kilo moja na nusu e, na kuendelea hadi kilo, kilo moja na gharama mia tisa. Nikupatia West TV kutoka hospitali ya St Mary's Mumias, kaunti ya Kakamega, niite Obonyo.